Bandeko ya sika yango eye Bombeshell TV. Bombeshell TV. Eza bombe te. Eh? So meli bombe boye bato bakokita boye. Na biso tomatisa bato yango totie bombe echelle. Bombeshell TV. TV na yo, TV na nga, TV na biso. Basabona kaka. Basabona kaka. Mwana mama, omoni makopi ndo sabona na nzoto atan Georges. Abala yo te. Osabona na nzoto atan soki soki Jean Didier soki atan Junior. Abala yo te. yango ngai nayebisi yo yebisa masivema basangana na sabone basangana ete mpasi nazalaka mpo ngai na bango toyokaka na te esi tolongwa esi nalongwa soki lingi tala ngai tala ngai na bombe 7 tv eh, eh. baza mtima Bonjour chers internautes, bienvenue sur ma chaîne Bombachel TV. Je crois que vous allez bien. Glody la Tundra, moi na ba maman na ye lisusu na zawa mpo na toujours kopesa bino ba information pourquoi pas ko faire par bino na ba marketing ya ba partenaire na biso. Alors sans, avant que na banda sans plus tarder na sengaka bino toujours Bo tenir biso rigueur te ko hein avant ko banda to pesaka toujours mbote na bato ba lingaka biso na bato ba soutenir biso financièrement moralement alors sans plus tarder je veux saluer l'honorable Shekoko Mulumba un grand respect à vous soso ya mboka papa ya bana soso pembe motema ya ba mama kingabwa honorable Shekoko Mulumba nous vous saluons je salue aussi Jeffrey Tati sécurité tu as besoin il ya y a protection intervention hein. n'hésite pas de contacter likondi protège de ya hein. Et ça, société va juste sur facebook va sur google sur instagram tu vas voir likondi protège alors comme je le dis toujours c'est les clients qui est roi et c'est le travail qui prime mes femmes des valeurs aujourd'hui je suis avec une grande dame une entreprenante voilà Femme de valeur parmi moko ya ba femme de valeur oyo natangaka Mame Marie Kabelo likolo nango nabakisi mokonzi ya ba mama ya Kabelo ah piraterie ezalaka te alors bozala na temps ya ko decouvrir ye je salue mes femmes de valeur depuis la France maman Chantal Dongala mamie de Ivana ah ba jaloux bazokweya elle me dit toujours est-ce que osomona mokati mbila oza mokati mbila te mais olingi omata nzete ya mbila osani okweya je salue maman Pasi Chanda madame du cœur ma maman chérie que j'aime beaucoup en tout cas maman kamata ya yo bizu bisika ozali je salue rebecca de panamas depuis france bamama ya france bambote na bino bamama ya paris bamama ya paris bambote na bino bamama ya londres belgique bama pourquoi pas bamama na biso ya rdc bambote na bino alors je vais demander à mon cameraman chinois de prendre aussi ma maman chérie qui est là maman marie kabelo Hein, mokonzi ya ba maman ya Kabelo, à qui directement je veux dire bonjour maman. Bonjour ma fille, bonjour. na balandi oyo baolanda na bombeshi alobi ke eza première fois baya toyamba yo okoloba nao nini na bato balingaka yo na bato oyo oyo omoni lelo babone na biso ah nasepeli mingi komona mwana akomi na kati na esika oyo nazoyebisa babone na biso que biloko ya solo solo eza epa ya maman Marie Kabelo ba originaux oyo ya bien Kabelo oyo ya bien oye na kati ya bisous bisous na premier niveau okokuta Kabelo ya solo solo ozala yango desi te voilà okozala desi te kaka nde maman Marie Kabelo alobi mère tobeta na masolo yango ya ba Kabelo toyoka ba masolo trop ya Kabelo tolemba mais est ce que oza sur bakabelo ya mama marie kabelo ngai nayebi ke eza nango baplante très originaux yango nalati balisière ya solo en tout cas tobeta na liso moke obanda na mosala ondeni na banda mosala oyo soki bomoni kabelo na kati ya mboka kinshasa naza numero 1 voilà. na kati ya kinshasa mpo na koteka kabelo okay. Banda kabelo ezo wuta na Bresil ezo ya biso nanu tozo teka yango na maboko tozo teka yango nanu ba kabelo wana na maboko nanu tozui nanu ba espace te ba etalage te eloko moko te tozo teka yango na maboko ba originaux wana tozo teka penza yango na maboko ba kabelo eza ebele surtout lelo ba kabelo ekomi ebele mutu mususu akomona oye kaka osombi na okabelo lobi okeyi ebebi nango mais soki yaka na kati ya maison omona ba kabelo ya solo solo okay. oye otali tisi omoni tisi mpo awa tokóma ntina ba 10e choix moto akoye alingi na ekabelo ya molai omoni ke eza kabelo ma eza nango kabelo te 10e choix eza neti kabelo ozwi lelo ntango okolata kaka omoni na na kingo okay. na kingo awa mm. soki olati kabelo eza mabe ekolakisa deja na kingo omoni ebandi kotourne okay. bandi kotourne to baekangami wana pene eleka yango su te wana ekomi makasa mais soki olati oyo ya bien omona kaka eza nango kaka ezo tourne te mais eza nango bien obimisi eza nango kaka bien ata openye te eza nango kaka bien okay. eh. yango wana voilà comprenez que nous sommes avec maman marie kabelo nayebi que chinois nde aza na kozwa baimage a ah, toza na bakabelo nyonso baplante bameshe baperruque mais maman kabelo ndenge maman marie kabelo ndenge nayeba nanu différence nini ezalaka entre kabelo parce que eza ba kabelo mosusu babengaka kabelo synthétique na kabelo original parce que bino boza ba connaisseur boyebi sikoyo motu nde nini akoyeba différence ya kabelo synthétique na kabelo original kasi fale ayaka na maison ya bien non voilà. aye kaka na maison ya kitoko mpo atuna mpo mm. awa biso totekaka totekaka basorte ebele toza na brésil voilà. toza na inde okay. toza mpe na chine okay. sikoyo ya chine ça dépend ya gout ya motu na choix ya motu oyo eloko alingi Bresil ezali asombi Bresil, soki Inde ezali asombi Inde, soki pe ya Chine ezali asombi mpo na Chine pe biloko pe ya solo ezali mm. eh, aponi oyo akomona kaka ekoka na mbongo na ye asombi mais biloko nyonso eza ya solo okay. eh. mais merci boyebi yo ozalaka grossiste oza détaillant bien oza nyonso bien otekaka en détail naza grossiste moto soki aye kosomba biloko akokende koteka akoya na kotekela ye ya gros asombi pe ake koteka mutu pe aye aza na posa ya, ya detail akosomba pe na ye ya detail sili me naza grosis obandela bandela opesa biso pe numero na yo ya telefone obandela bandela pe adresse eh. wa mama mari kabile naza na kati ya bisu bisu naza na kati ya galerie bisu bisu na commerce bisu bisu na premier niveau soki oyeka otuni pharmacie ya, ya bisu bisu baomona omona ngai naza na gauche Babangisa biso na makambo ya ba plainte oyo totiaka na mutufu. Oyo ba plainte oyo entre parenthèses nayebi te mama Maria est ce que yo osala yango to te? Bakendaka kozua yango epa batu bakufa. Oyo ba plainte oyo omona mutu alati boye bazuaka yango ba maison moko ya bien te est ce que okoki ko ko justifier yango? Oyo balobi oyo batu ya kokufa wana bazuaka ba plainte wana wana eza lokuta. Depuis chine efunguama basalaka eza na ba matière oyo bako sala ngo suki ebimi pe ya bien eh, basali pe tissu ya bien eza suki ya batu te ok mutu akufi bakende ozwa suki na ye po baya otekela batu non non non non, wana ezalaka te ezalaka suki otali ata soki otali eza nango suki ya bien ezala ba indien liboso nde ezalaki ba indien bazalaki nde koteka basuki na bango eza mutu ke te o mutu akufi nde te eza suki na ye eza ebele azwi mpe sizo akati omona yango eh, eza bongo eza tabi oyo azwi kaka boye ya ye oyo moto akufi bakende okata non bongo te eza moto aza na ye mobimba avi eh, aza na mposa ya mbongo akati suki na ye mpo omona yango atie sizo apres asali moto mpe asepeli asombi nde bongo ezali mais toza nde kaka na basuki ya bien bakomosala mpenza basuki hmm. batissage babimisi mpenza ya bien eza basuki ya batu te Voilà, maman Nono et Bengo, l'impératrice, la maman de 3 millions de garçons, ma plante en haut, yo grande dame, yo femme de valeur, maman Nono et Bengo, l'impératrice, yaka osomba ba plante, na bengi susu, maman Lila Mikondo, na mona ko tchara ba perruque moi, yere pas maman Marie Kabelo, osomba ba plante, oh, maman Passi Chanda, yaka osomba, Rachouda business, business msu yango yo abakisa likolo ya bilambo te kaka ya kano, ya maman Marie Kabilo mais maman Marie Kabilo plante yo chochi eza plante ni modèle ni oyo nga na tie eza brésilienne eza brésilienne eza brésilienne brésilienne sikoyo ezala ndeni différence ni eza entre brésilienne na oyo nga na tie eza na différence te eza brésilienne eza inde nyonso eza basuki ya kitoko eh, nyonso eza basuki ya kitoko ya yo eza vague Eh, milai me oyo eza babenga yango ya mai babenga bamosusu balobaka yango mai ya moto eh, bamosusu babenga yango kashado Eh, eza ça dépend ya monoko ya mboka lokola na, na angola babenga yango kashado okay. mais biso tobenga yango ah, suki ya mai bamosusu babenga yango suki ya mai ya moto voilà eh, mais okobenda déjà bor oyo bana poto bino bozotala basi ya valeur bolinga baplante ya milai Voilà, oyo babengaka yango lis. Ok. Lis. Esalaka molunge te na motu. Esalaka molunge te mpo eza suki eza nango pepele me motu soki alingi atia na ye ya ndenge ya moko ya ebele akokotia na ye eza nango molunge te eh, eza nango molunge te ezaka bongo otie eza neti kaka suki na yo basuki oyo etiaka molunge na motu wana wana ezala yango basuki te ezala yango soki ba 10e choix otie yango nde nalobaki liboso ke wana ekubaka ekubaka wana yango wana esaka mais premier choix vraiment eza yango na molunge te ezaka neti otie naoka suki oza alaise place nyonso otambola oza nao alaise memere nde motuya tobanga yo oza moto ya tva te non eza yango motuya te prix nyonso koluka ezali prix nyonso So ata mutu soki olobi ooh combien ezali kobanga na bino te ba originaux ezali mais prix ya bien. siko tolingi nde bato bato ya cash mais ayo siko otekaka ndeni cash niongo napesaka mbongo ndambu ndambu to nasalaka ndeni problème eza te soki moto aye amoni asepeli na eloko biso toza na maison akosepela na eloko abi mama nasepeli na eloko oyo mais akotika na ye mwa avance voilà. après nsima aye kotika mm. baye mpesa mpe ezali oyo atindi soki esili aye kozwa eloko na ye ake na yango libanda mboka aza mposa azwaa baza libanda ya mboka problème eza te western union ezali atindi kaka dhl mpe ezali batindeli yo koli otindika mbongo na yo na numero ya telefone wana tokopesa bino comme ça oyebi kaka otindi mbongo no batindeli yo biloko no problème ezala te ok voilà il fallait tobanda nanu na sujet oyo na page noire mare toyebi ke tozolobela mama marie kabelo mokonzi ya bamama kabelo number uno mais mare oyebi ke fait moko esalami lelo en tout cas mes sincères condoléances à toutes ces familles qui ont perdu leur sœur leur maman na matadi kibala singapour ekatanaki ebomi talaka moto abimi ake koteka ake koluka quelque chose mais Dieu faisant makambo na ndenge na ye la pers les personnes sont parties mais en tout cas c'est vraiment triste hein ko loba mwa liloba pona ba famille wana en tout cas la pesca mes condoléances na famille oyo voilà vraiment eza mpasi mingi na mawa mm. komona bandeko na biso ya basi baye bana baoleka baokende classe baye kokutana na probleme wana singa ye okatana ekatani mpe na kati ya mai mai wana motu nyonso lokola ezalaki na mai motu nyonso akufaki Ka mes condoleances à toute la famille vraiment. Voilà, mes condoléances en toute la famille. Maman Marie Cabello, aujourd'hui vous êtes une mère, vous êtes euh, aux, aux entrepreneurs, eh, entreprenante plutôt. okopesa conseil nini mpo na bana oyo ba jeune fille parce que toza na mama aza mama mokolo aza mama mobokoli bolingaka koluka te bazali kaka renferme na ndenge amona ata ateka baplante boye azokoka te ateka te eloko moko asala okopesa ni conseil na bato bas ba surtout ba jeune fille soit ba jeune garçon baza juste croiser les bras en tout cas na oyebisaka ba jeune fille na biso na ba jeune garçon moni bongo toza awa kofanda na ndako eza nango bien te kofanda na ndako eza bien te ezala yo moto ofandi na ndako ofanda na ndako eza bien te fo kosungana mwa eloko moko ezali obimi baninga bazali ya bajeune garçon bazali Oye ke mama toza na posa tosala toko aide yo ke na musala babandaka boye babandaka boye obandi boye apres obandi koteka po esunga pe libota eh, po na kofanda na ndako boye eloko moko solution kozwa te mais soki oye na kati ya bamama okuta okuta nga naza wana soki oza na mbongo oye topesi yo conseil bongo commerce ebandaka ndenge nini obanda osala ndenge nini obanda okende ndenge nini obanda osala bo toko aide yo mpo esunga yo mpe ozwa mwa eloko na yo nde yango wana na kopesa conseil mpa bana na biso ya basi N'hésitez pas de vous abonner sur notre chaîne Bombesha TV, partager nos vidéos et liker. Vous-même, vous voyez, on a des plantes, hein? il y a Milaï, il y a Lys. Mais maman, vous pouvez nous voir à Pembo, plante à Pembe. Vous avez faux à la Pembe, to, E dependre na teint to mutu nyonso ata oza noir oza chocolat okokotia. Oyo eza te ke mutu ozala pembe ozala ah. noir mutu nyonso akokotia yango eza nango suki. Voilà. Lokola eza suki ozala pembe okotia yango mm. ozala mwindu okotia yango mm. ekobongisa kaka. Sikoyo na salon yo okende so ba pose yo ebima nango kitoko mpe ekosunga yo eza mpona pembe te mpona mwindu te. Ok omoni moko omoni ba perruque eza ebele awa ba plante eza ebele eza mpona pembe ekosunga yo alors maman Marie tobeta no masolo naza na maman maman Marie réseaux sociaux ebebi dernièrement lisolo yango esala biso mpasi lokola toza na mama moboti abota bana abeta na lisolo tomoni yaya na leki mais bazosala makamwa ya bien te na réseaux sociaux yaya na leki basali inceste voilà c'est ça le terme étant qu'une mère mama neti boye oye koluka Oye koluka pona muana amela mua mayi, alia mua loso mais okutani na biloko ya bongo ou bien omoni bana no basali bosoto moko na reseaux sociaux. Qu'est-ce que tu peux dire par rapport à ça? Nde yango eloko kaka na koloba il faut koyeba Nzambe. Voilà. Po eloko nyonso ezalaka kaka koyeba Nzambe. Po mm-hmm. biloko mosusu okomona yango na mokili, omona yango bato mosusu baomona yango normal. mais eza nango normal te hein omoni eza normal te batu oyo basali makambo wana soki otali bango bato eza bato oyo bayokaka ata liloba ata ya nzambe ata moke te bayokaka ata liloba ya nzambe moke te ezala bana ya biso toboti soki bazoyoka liloba ya nzambe ntango nyonso bakosala biloko ya ndenge wana te koloba kaka ezala Mutu moko kati na bango azala na kindoki yango po ekoma bongo po normal bakoki kosala bongo te eh. voilà tozongi susu a ah, toza kaka maman marie marie kabelo yo moto oza mposo okende fete oza na collation oza mwasi ya libala eza te kaka so papa depuis papa abala yo okangaka suki ya maboko basalaka bongo te donc depuis papa abala yo Tiaka ba plantes, fais toi jolie à tout moment, tokoma na système ya ba perruques, namoni peut etre plantes mulunge mais naa na 5 perruques na nga, naa na 10, 15, 20 perruques na nga, maman Marie Cabelo aza ba plantes ya a prix moko très standard, komona boye kokima te mais yaka na bisous bisous na première niveau juste kote ya pharmacie ozala deçu te, mais mwa liloba nini okoki oloba pona oyo nionso tomoni oyo to parce que tolekisa camera na biso elakisa biso ba images Okoloba neti ndenge ni mama? nakoloba kaka na bato baotala biso boya boya na maison marie kabelo bosomba kabelo ya solo mm. boya nde kosomba biloko ya sele nyonso kolinga soki olingi kobombisa soki olingi kodefa soki olingi nini nyonso topesaka me yaka nde na kati ya maison omona biloko oyo ya kitoko Voilà, c'était la Glody la Tundra, juste quelques minutes avec maman Marie Cabello. Elle, c'est ma maman que j'aime beaucoup. Maman Marie Cabello, banda otekelanga ba plante lelo te. Banda tongo. natikala koya na plante te eza te ke mpo tosala publicité mpo tosala marketing yo moto otalanga ya kosomba plante epa mama maricol koloba te ke naa na poto naa na afrique Ba moyen nionso ezali donc oke otinda elo ba plante okozala deçu te boya masse boya ebele nalingi vraiment namona mama Marie aloba te nalembi boya ebele alors n'hesitez pas de vous abonner sur notre chaîne Bombechette TV c'était la Glody la Tundra on va pas trop prendre le temps mais mère na bato ba euh, okoloba nini nde osala émission oyo na ba abonné nionso ya Bombechette TV na ba clientes nionso ya maman Marie Kabelo maman de la fin Mbote pe na bana na yo, mbote na ba clients na yo, na bato balingaka yo, soki oza na ba kombo ya kobwaka ba mabanga yo oyebi o dedicacer bango, talaka nde ezalaka. Naza na bana ebele mais na pesi bana na nga nionso ba abonnes na nga nionso na pesi bango mbote, na pesi mwana na ngai oyo ya motema Mayi Mariam Aidra na pesi ye ba mbote ebele. En tout cas boya boya bino nionso boza bana na ngai nalingi bino nionso boza bana na ngai nakotanga kombo te po baza ebele eh, naza mama ya bana ebele boza ebele en tout cas boya boya biloko ya sika ba arrivage biloko nionso ezali ba mèche ba plante ba nyonso ezali eh, antuka napesi bino nyonso mbote nasepeli Ok, comprenez là l'ambiance. Hein. J'étais à côté d'une très très belle dame, une dame de cœur. Maman moi tonda bolingo. Ba maman boye basala ata 10 na mboka te. En tout cas maman moi ebi kozana bana akamata bikwata nzambe afongola awa ah, donc toyoka sango je salue celui qui est derrière la caméra hein. mutu pasi na ngai chinois noir Na pesi Drek ba mbote bisika bazali. Drek Mbiye na pesi ye ba mbote ebele. Je salue maman Lila Mikondo, mère na zelo pe maman Marie Kabelo azo zela yo. Maman Passy Tshanda, la dame du coeur ko zala pembeni na yo pesa nga kimia mère. Yo oza likayabo eleka mungwa te hein. Maman Passy Tshanda na pesi yo ba mbote. Darling Nyota, grande sœur na nga ya pembe, mwasi akotisa ngungi te, je te salue. Alors bino bato nionso bolingaka bolingaka Glody la Tundra. En tout cas, n'hésitez pas de vous abonner sur notre chaîne, de partager nos vidéos. Jeffrey Tatou, big up. bandeko ya sika yango eye bombeshel tv bombeshel tv eza bombe te eh? so omeli bombe boye bato bakokita boye na biso tomatisa bato yango totie bombe echel bombe echel tv tv na yo TV na nga, TV na biso. Ba s'abonna kaka. Ba s'abonna kaka. Mwana mama, omoni ma copine do s'abonna na nzoto Tonton Georges. Abala o te. O s'abonna na nzoto Tonton soki soki Jean Didier to Tonton Junior. Abala o te. Mais likolo na ngo lelo siko to s'abonner na Bombeshell TV. Ye, nini ye Bombeshell TV na Bombeshell TV. Odingo tala ba kaki, odingo tala ba théâtre, odingo tala ba émission, kutala ngo page mosusu te.